先用滚水穿烫一下鸡腿，准备烧鸡腿所需的酱料，将鸡腿放到压力锅里煮熟，加入葱蒜后收汁起锅。如果觉得我们的影片还不错，对你有帮助的话，请按下右手边三个小朋友的大头，帮我们订阅，并且按下订阅旁的铃铛，可以设成抢先看最新影片不漏接。欢迎分享出去哟。